figura palpador eh, está regada na montaña galega, entonces fai moitos anos os veciños de Ancares chamáronme a ver se se axudaba a recuperar a figura palpador que moitos a lembraban, que deixaba castañas asadas. E entonces para min, como educador ambiental, sobre todo, é a oportunidade que os nenos eh, se fixen unha figura que nace no bosque galego, que o teñen bastante abandonado na súa memoria, non? Coñecen máis o bosque de Wisconsin que o bosque galego a través de Disney. Entonces, pareceme que é unha figura moi importante que ademais usámola como recurso pedagóxico para educar sobre a diversidade forestal, cuidado do, dos bosques, cuidado dos ríos e mesmo tamén facemos unha lembranza a fame e o frío que pasou Galicia porque é unha figura que nace, como todas as figuras do Nadal, do medo ao frío, do medo á falta de luz, da necesidade de, de poñer esperanza en que pola noite vai aparecer un Santa Claus, un Nicolás, un Papá Noel, un olechero, un pandigueiro, que nos vai deixar un agasallo que nos quita fame. Xa todo Procuramos divulgar a necesidade da comida sana, non? da froita, das verduras, dos caldiños, fronte a, a fast food, a comida rápida, as golosinas, os refrescos azucarados. O palpador o que consigue obter ter esta referencia da identidade propia do bosque fronte aos reis magos que veñen de longe, veñen do deserto, Papá Noel que ven do Polo Norte, é mm, un pouco como unha figura que leva os nenos ao bosque. leva os nenos ao bosque para toda a máxia que existe no bosque. E sobre todo que para mí o máis importante é que acerca os nenos que hoxe son completamente desconhecedores do nome das árbores, do canto dos pasearos, da fala dos ríos. Acerca os nenos algo que é imprescindible, que é volver ao bosque, volver ao equilibrio do ser humano que as súas árbores. E é moi importante, moi importante, porque se perdemos esa raíz, de algún xeito, estaremos definitivamente perdendo o que nos trouxo uh, a realidade que somos de povo, de país, de lingua, e a realidade que somos de xente que depende exclusivamente da natureza para sobrevivir. É un favor grande que lle facemos se agasallamos as nenas e os nenos que a figura do palpador como algo máis. Incluso, se os levamos como agasallo de Nadal ao bosque, a que escoiten o canto dun paxaro, a que escoiten a fala dun, dun, dun carballo, dun freixo, dun teixo, dun habitueiro. Eh, o mellor agasallo sigue sendo o descoñecido o bosque, a maxia que existe. É unha proposta que é moi pedagóxica e é ao mesmo tempo, pois, eu creo que moi lúdica, moi participativa, moi soñadora, porque xa son moitos, moitos os nenos galegos e as nenas galegas que a coñecen. E máis do Xoven Apalpador sabedes que tamén xa hai tres apalpadoras que andan por toda Galiza, tamén divulgando o papel da muller no medio rural galego. É moi importante feminizar papéis, eh, sobre todo, do imaginario infantil. Tanto nenos e nenas, sorpréndese bastante o ver a miña persoaxe porque se esperan pois eso, a figura dun home, dun apalpador, eh, barrigudo eh, e de súpeto pois aparezco eu. Como non, pois lle falo non só do meu pai, senón da miña nai e, de, e do papel que tivo a muller eh, na identidade galega e na, na vida rural.